ማሊከል ሙሉክ አላሁ ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ጀሊሉ ማሊከል ሙሉክ እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆአችሁን ያርገው ሙባረክ ማሊከል ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆቹን ያርገው ሙባረክ مالك الملوك الله مالك الملوك مالك الملوك جليل مالك الملوك። እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆቹን ያርገው ሙባረክ مالك الملوك አላ